Ty vole, já se konspiračním teoriím furt akorát směju a teď jsem v ní. To je nějaká asi alternativní realita, nebo kam jsem to spát do jiný dimenze? Nezdar. Jsme se dlouho neviděli, co? Já jsem jako normálně se chtěl podívat na internetu na nějaký projev ukrajinského prezidenta, o kterém se psalo někde na webu. Tak jsem prostě napsal do vyhledávače Zelenský projev a teďka to, co na ně vyskočilo, jo. Takový zprávy, parlamentní listy, jo. Buď v net, sfetovaný Zelenský. Bílý dům nahradil část živého projevu CG grafikou a já jsem na to tak jako koukal, říkám si, ty vole, já se konspiračním teoriím furt akorát směju a teď jsem v ní prostě. Proruská propaganda mě tady dostala. Plný zásah, já jsem vůbec netušil, prostě úplně vyděšený. To je nějaká asi alternativní realita, nebo kam jsem to spát do jiné dimenze? Seznam CZ prostě fanatizuje Davy a Tomio Okamura je asi premiér a Andrej Babiš ministr pro Evropskou unii nebo Zeman na hradě, no to máme tak jako tak, ale tak kde je jako ten trik, jo? Tak jsem prostě začal to porovnávat a zjistil jsem, že ve všech těch článcích říkají prezident Zelenský, ale e, po Zelenský s dlouhým i na konci. Takže jsem si to zkusil. Když jsem napsal Zelenský, jenom s Y, tak mě z nějakých sedmi odkazů jeden dává nějaký smysl. Upozornění, že to jsou nepravdivé zprávy, to je pěkný, ale oni to jsou nepravdivé zprávy všechny. Já jsem tohle to přece vidět nechtěl. A když naopak teda napíšu Zelensky, to tady krásně vidíte, eh, tak eh, se najednou ukážou celkem relevantní věci. Můžete si to zkusit taky, abyste viděli, že nekecám, tak jsem schválně zkusil, jestli mi to dělá taky Google. Udělám to sami u Google. Světe div se. Žádný konspirační teorie tam nejsou. Skutečně jsem dostal odkazy na nějaký projevy, skutečně jsem dostal nějaký přepisy, ať jsem napsal Zelenský nebo Zelenský? OK, tak aby jsme ještě zkusili jednu věc. Přece jenom Google není česká firma. Tak jsme zkusili ještě vyhledávat Centrum CZ. Zprávy CZ, seznam zprávy E15, i rozhlas, aktuálně CZ, ČT24, ČTK to je úplně v pořádku, ať zadám, co zadám, ukazuje mi to to, co jsem chtěl. Tak jsem si říkal, no dobře, tak jaký vliv to teda má, když to zkusím ještě jinak. A zkusil jsem tam napsat Zelenský válka. Dám to do CZ, ale dokonce i jedna z těch reklam se týká deníku N. A jinak zase seznam zprávy ČTK, Český rozhlas, aktuálně CZ. Zkusíme to samý na Google. Oznamují, že dobili Izium válka popsaná, nějaký starší články, všechno v pořádku, jo? Skončím na seznam a když tam dám Zelensky s Y, tak mě to nabídne nějaký obrázky teda a nabídne mi to jako nejrelevantnější odkaz CZ24 News, komentář Terezy Spencerové, Zelenský se stal rukojmím ve nevím kde, ani jsem to neotevřel. Na tom odkazu je upozornění, že ten web šíří nepravdivý a zavádějící informace a seznam CZ mi ho vybral jako nejrelevantnější. Pod tím jsou další prostě tři, čtyři odkazy, parlamentní listy. Napíšu Zelenský, Y je na konci. Takže rozdíl je jedno písmenko, reálně. Úplně normální odkazy. Jako by se nechumelilo. Takže seznam CZ se tváří, jakože podává celkem seriózní zpravodajství a na pozadí jako tajně propaguje konspirační weby docela by mě zajímalo, zkuste si to sami, co na to řeknete, protože mně se vám ten seznam CZ zdá jako tak trošku pokrytecký, ne? Jestli jim teda za to někdo zaplatil, že ty klíčové slova budou takhle nahoře, tak jim ty ruský peníze asi nesmrděj. Pěkný.